Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym to wyjaśnimy sobie różnicę między czasownikiem machen i tun na przykładach, ale nie będzie to wykład, będzie to test dla Was. Podam Wam cztery przykłady, cztery zdania, w którym będzie albo tun, albo machen do użycia w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie oczywiście. No i waszym zadanie będzie taka, będzie rozwiązanie tej zagadki, co jest co. E, dam wam 3 sekundy na zastanowienie się i zobaczymy co dalej, dobra? Pierwszy przykład. Nasi sąsiedzi robią zawsze dużo hałasu. I teraz tak. Unser Nachbarn tun immer viel Lärm czy machen immer viel Lärm? Wasza odpowiedź? 3 sekundy. 3, 2, 1, 0. Machen. Dlaczego? Ponieważ machen najczęściej pojawia się przy zdaniach, w którym jest dopełnienie. Czyli jest pytanie, na pytanie kogo co robić, jest odpowiedź lärm, hałas. Nie? I tu będzie właśnie ta sytuacja. Drugi przykład. On robił tak, jakby, jak gdyby się nic nie stało. Robił w znaczeniu zachowywał się. I teraz jest pytanie. Er machte so, als ob nichts geschehen wäre. Bo to jest konstrukcja z przypuszczeniem, może niektórzy z Was tego nie znają, ale odpuśćmy sobie drugą część zdania. Interesuje nas pierwsza. Czy tam jest machte, czy tam jest tat? Bo tat to jest czas przeszłod, tun. Er machte so, czy er tat so, als ob nichts, nichts geschehen wäre. Oczywiście tat, ponieważ czasownik tun pojawia się przy konstrukcjach w rodzaju zachowujesz się, robisz, jakbyś, zachowujesz się, jakbyś miał dużo pieniędzy, nie? Ktoś komuś zarzuca, nie? Du tust so nie machen. Nie, nie machst, tylko właśnie tust. Als ob du viel Geld hättest. Może dla niektórych z Was jest to nowa formuła, ale się cieszę, że poznaliście ją u mnie. Przynajmniej dostaliście, że tak powiem, trailer, trailer zwiastun tematu gramatycznego. Trzeci przykład. Źle się czuliście, byliście spragnieni i teraz przychodzi taki moment że zrobiliście sobie herbatę. To jest ciekawe właśnie. Zrobiliście sobie herbatę i habt einen, einen Tee gemacht czy getan? Gemacht. Chociaż to nie było pytanie konkursowe, bo zmierzam do puenty. Ta herbata dobrze mi zrobiła. Nie? Czyli poczułem się po niej lepiej. Der Tee hat mir gut gemacht czy getan? getan. Tu będzie getan. Chodzi o zrobienie nie dosłownie czegoś, tylko sprawienie, że poczułem się lepiej. Der Tee hat mir gut getan. I ostatni przykład. Ktoś do kogoś mówi: Zrobiłeś w jej życiu dużo złego. Du hast in ihrem Leben viel Böses gemacht czy Getan? Getan będzie, słuchajcie, czasownik tun. Dlaczego? Ponieważ tun pojawia się właśnie w takich zwrotach typu zrobić coś ważnego, istotnego, coś dobrego, uczynić. Nie? niby jest to dopełnienie, nie? bo zrobić, mówicie tam coś dobrego, coś złego, ale jednocześnie to nie jest rzeczownik, nie? chociaż no jest takie rzeczownikowe, dobra, nie będzie rzeczownikowe od przymiotnika, ale to jest jednak pojęcie abstrakcyjne trochę i w tym kierunku Tun bardziej pomaga niż Machen. Du hast viel Böses getan. Dobra, bardzo Wam dziękuję za uwagę. I za tydzień kolejny odcinek. W napisach widzicie też odcinki poprzednie, możecie się do nich cofnąć właśnie w tych końcowych napisach. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!